Este prototipo de robot es capaz de detectar el estado de ánimo de un grupo de personas e interactuar con ellas. Ha sido creado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Dominio de Portugal. Estamos eh, trabajando en, tratar de que este robot eh, pueda interactuar con personas y a la hora de interactuar con esas personas sea capaz de reconocer la emoción de esas personas para calcular una emoción global y a raíz de esa emoción, de esa emoción eh, global, detectar qué personas son las que se están alejando más de, esa emoción objetivo que él intenta, conseguir, pues que las personas estén a gusto, que estén contentas. Al detectar cuál es esa persona que se está alejando más de esa emoción, sabe sobre quién tiene que actuar. El robot incorpora una pantalla en la que se refleja su estado emocional, sensores de radiación infrarroja, una cámara para la identificación de las personas, un sensor LIDAR y tres Raspberry Pi que constituyen el cerebro del prototipo. Eh, a través de, la cara detecta los rasgos que tiene esa, cara y lo traduce a una, emoción y a partir de detectar las distintas caras de las distintas eh, personas que tiene a su alrededor, lo que va haciendo es calcular esa emoción global. Las aplicaciones de este tipo de robots pueden ser múltiples. Inicialmente lo estamos orientando a ese, trabajo con la tercera edad, también se podría eh, dedicar al trabajo con, niños, pero bueno, podríamos hablar de, aplicarlo en distintas situaciones. De hecho, otro de los ejemplos en los que estábamos trabajando era el tema de la gestión de la, música ambiente en un, en un pub, el detectar como eh, al poner música, pues eh, el objetivo cuando se pone la música es que todo el mundo esté contento, pues si estamos poniendo música que hay determinada gente que no le acaba de, gustar, pues cómo tendríamos que cambiar esa, música. El trabajo de los investigadores de la UPV y la Universidad Dominio fue reconocido con el IBM Excellence Award en el marco de la conferencia internacional PAMS 2017, celebrada en Oporto el pasado mes de junio.